é que os engenheiros da Volkswagen, Volkswagen, não tem vergonha ainda venderem, ainda venderem esse carro aqui, pelo amor de Deus, gente. Galera, vamos, né, respeitar um pouquinho as pessoas que usam esse veículo aqui, principalmente quando é vendido para transporte, né, transporte de crianças ou trabalhadores, pelo amor de Deus, gente. Como é que vocês dormem à noite? Sério? Esse é um dos motivos. A galera acha que eu viro o logo, que o logo aqui da frente da Kombi eu viro do avesso. A galera acha que é pra fazer da Mamonas Assassinos. Mas não é, não. É em repúdio legal hein É em repúdio aos engenheiros da Volkswagen, engenheiros da Volkswagen.